жерден астрономиялык объектилерге чейинки аралыкты аныктоонун негизги ыкмасы тригонометриялык метод болуп саналат ал жер бетинин ар кандай чектеринен асман телоларына болгон багыттын ортосундагы бурчту өлчөөгө чейин жетет эгерде экватордун эки чекитинде а жана б бир эле убакта асман телосу с өлчөсө анда бурчтагы айырма аркылуу асман телосуна чейинки аралыкты аныктоого болот б со бурчу дененин горизонталдык экватордук параллаксы демек жылдыздын денесине чейинки аралык жердин радиусунун экватордук параллакстын синусуна болгон катышышына барабар болот күндүн жана күн системасындагы башка планеталардын параллакстары өтө кичинекей демек бурчтун синусун бурчтун өзү менен алмаштырууга болот планеталардын жана күндүн горизонталдык экватордук параллаксы аларга чейинки аралыкты өлчөө үчүн колдонулган